नमस्कार मित्रांनो आपल्यासाठी आणखीन एक आज एक व्हिडिओ घेऊन आलेला आहे तर आजच्या व्हिडिओचा विषय असा आहे की आपण विठ्ठल दर्शनाला जात असतो पंढरपूरला तर पंढरपूरला विठ्ठलाचं दर्शन जाग्यावर जाऊन मिळेलच याची गॅरंटी नसते त्याच्यासाठी खास आजचा हा व्हिडिओ बनवलेला आहे तर आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण विठ्ठल दर्शनासाठीचा ऑनलाईन बुकिंग पास कसा बुक करायचा हे आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहू शकतो आपण विठ्ठल दर्शनासाठी गेल्यानंतर आपल्याला बाहेरूनच दर्शन घेणं किंवा मंडपातूनच दर्शन घेणं अशा समस्या येत असतात आणि आपण बाहेरूनच खूप दुरून जरी आलो तरी आपण बाहेरूनच दर्शन घेऊन निघून येतो मग त्याच्यासाठी विठ्ठल मंदिर समितीने विठ्ठल दर्शन ऑनलाईन पास दिलेला आहे म्हणजे तो बुक कसा करायचा आहे हे आपल्याला पाहायचं आहे आणि तो पास तुम्ही एक दोन दिवस अगोदर आठवडाभर अगोदर बुक करू शकता तो कशा पद्धतीने बुक करायचा आहे हे आपल्याला आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहायचं आहे तत्पूर्वी मित्रांनो तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका सबस्क्राईब केल्यानंतर त्याच्या शेजारी येणाऱ्या बेलच्या आयकॉनवर टच करायला विसरू नका जेणेकरून माझ्या व्हिडिओचे अपडेट नवीन नवीन अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील माझ्या यूट्यूबला सर्च करण्यासाठी माझ्या व्हिडिओचं चॅनलचं नाव आहे विजय घाटोळे तर तुम्ही याच्यावरून सर्च करू शकता मी वेगवेगळे शैक्षणिक मनोरंजन किंवा ज्या समस्या असतील त्या पद्धतीने मी व्हिडिओ टाकत राहतील टाकत राहत असतो तुम्हाला आवडला तर तुम्ही नक्कीच हे सबस्क्राईब करायला विसरू नका तर चला तर मित्रांनो पाहू आपण विठ्ठल दर्शन ऑनलाईन बुकिंग कशा पद्धतीने करायचे आणि दुरून येणाऱ्या लोकांसाठी हे खास व्हिडिओ आहे दुरून येणारी लोक अगोदरच विठ्ठल दर्श ऑनलाईन बुकिंग करून तिथं मंदिरामध्ये विठ्ठलाच्या पायापाशी जाऊन दर्शन घेऊ शकता आणि ही सेवा एकदम फ्री आहे निशुल्क आहे याच्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस आकारले जात नाही तर मित्रांनो वेबसाईट आहे पहा ऑफिशियल वेबसाईट आहे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इथं समोर वरती आहे पहा ही याची वेबसाईट आहे ऑफिशियल वेबसाईट या वेबसाईट मधून आपण इथं ऑनलाईन दर्शन बुकिंग हे एक आपल्याला ऑप्शन दिसत आहे या ऑप्शनवर काय करायचं आहे क्लिक करायचं आहे मग ऑनलाईन दर्शन बुकिंग हे घेतल्या हे घेतल्यानंतर ऑनलाईन दर्शन बुकिंग हे घेतल्यानंतर आपल्याला आता इथं ऑप्शन दिसतं आहे for ticket booking for ticket printing तर याच्यामधून आपल्याला तिकीट बुकिंग हे ऑप्शन घ्यायचं आहे या ठिकाणी आहे बघा याच्यावर क्लिक करायचं आहे क्लिक केल्याबरोबर तिकीट बुकिंगसाठीचं पेज येतं इथं वरती या ठिकाणी तुम्हाला ज्या दिवशी विठ्ठल दर्शनासाठी जायचं आहे त्या दिवशीची डेट टाकायची आहे तारीख टाकायची आहे समजा मला जायचं आहे एक दहा दोन हजार अठरा आणि ओके करा ओके केल्यानंतर आपल्याला समोर वेगवेगळे स्लॉट येतात म्हणजे दर्शनासाठी वेगवेगळे त्यांनी स्लॉट केलेले आहेत वेगवेगळ्या बॅचेस केलेल्या आहेत आणि प्रत्येक बॅचेससाठी ठराविक तिकीटं त्यांनी ठेवलेली आहेत आणि ती तिकीटं आपल्याला काय करायची आहे त्यापैकी ज्या वेळेस आपण तिथं पोहोचणार आहोत त्या वेळेच्या नंतरचं आपल्याला तिकीट बुक करायचं आहे इथं वेगवेगळे स्लॉट आहे तुम्हाला ज्यावेळेस जायचं आहे तो स्लॉट तिथं जाऊन सिलेक्ट स्लॉटवर क्लिक करायचे आहे समजा मला जायचं आहे तीन वाज तीन ते चार या दरम्यान बुकिंग दर्शनासाठी जायचं आहे तर तुम्ही हा स्लॉट निवडू शकता हे वेगवेगळे स्लॉट आहेत कोणतेही स्लॉट तुम्ही निवडू शकता आणि तिथं जाऊन काय करा ज्या टायमिंगला तुम्हाला जायचं आहे तिथं सिलेक्ट स्लॉटवर क्लिक करा तिथं तुम्हाला इथं तिकीटंसुद्धा दाखवलेली दिसतात बघा जर तिकीट उपलब्ध नसेल तर इथं तिकीट नॉट अवेलेबल म्हणून दाखवलं जातं आता ही सध्या शिल्लक तिकीट आहेच हे सगळं त्या त्या स्लॉटची प्रत्येक स्लॉटमध्ये वेगवेगळी तिकीट आहेत त्या स्लॉटची ही शिल्लक तिकीट आहेत आता आपल्याला खाली यायचं आहे फर्स्ट नेम ज्या व्यक्तीला दर्शन घ्यायचं आहे त्या व्यक्तीचं पहिलं नाव and now add this email id country India Maharashtra city जी आहे ती तुमची पिनकोड जो आहे तो फोन नंबर असेल तर मोबाईल नंबर टाका आणि नंतर तुम्हाला फोटो निवडायचा आहे हे बुकिंग आपण मोबाईलमध्ये सुद्धा करू शकतो फक्त मोबाईलमध्ये आपल्या फोटोची साईज पन्नास के बीपेक्षा कमी असावी इथून फोटो चूज करू आपण ओपन पहा फोटो आणि शेवटी म्हणायचं आहे बुक तिकीट आपल्याला त्या तिकिटाचा नंबर मिळालेला आहे हा तुम्ही नोट करून ठेवू शकता किंवा इथं प्रिंटवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हे जे तिकीट आहे ते डाउनलोड होईल डाउनलोड केल्यानंतर ते ओपन करा ओपन केल्यानंतर तुम्हाला सगळं दिसतंय पासरी विठ्ठल रुक्मिणी समितीतर्फे विनामूल्य सेवा आहे ही त्या सेवेअंतर्गत तुम्ही विठ्ठल दर्शन ऑन म्हणजे विठ्ठल दर्शनाचा पास जो आहे तो ऑनलाईन एकदम फ्रीमध्ये बुक करू शकता तुमच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा सगळं दिसतं आहे बघा तिकीट नंबर दिसतो आहे नाव नंबर ईमेल आय डी आणि डेट कधी जायचं आहे तुम्हाला आणि स्लॉट बुक केलेल्याची तारीखसुद्धा दिसते आणि इथं काही सूचना दिलेल्या आहेत विनामूल्य आहे पंधरा मिनिट अगोदर आपल्याला त्या ठिकाणी पोचायचं आहे आपला टायमिंग आहे तीनचा तर तीनच्या अगोदर पंधरा मिनटं तुम्हाला तिथं तुकाराम भवनामध्ये उपस्थित राहायचं आहे आणि तिथून त्यांची जी विठ्ठल मंदिर मंदिर समितीची जी प्रोसेस आहे ती करून घ्यायची आहे जर तुम्ही त्या नाही गेला तर तुमचा पास रद्द करण्यात येईल आणि सोबत आधार कार्ड पॅन कार्ड म्हणजे तुमचं तुमचं ओरिजिनल एखादं डॉक्युमेंट घेऊन जायचं आहे अशा पद्धतीने आपण विठ्ठल दर्शनाचा पास ऑनलाईन बुक करू शकतो तुम्हाला जर माझा हे व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर नक्कीच सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनवर क्लिक करा लाईक शेअर कमेंट करायला विसरू नका धन्यवाद